es va fer una cosa que normalment no es fa, és que es va obrir una setmana abans un espai de diàleg amb l'oposició, perquè del que estàvem discutint era només de, de fer l'aprovació inicial, d'una proposta que recordo ni tan sols havia passat per comissió de govern. No, per què no la teníem abans? És que ni tan sols s'havia aprovat a comissió de govern aquesta proposta. Llavors vam fer una primera reunió amb l'oposició, sabent que era difícil, perquè jo la impressió, efectivament, que tinc eh, és que aquí no hi havia una predisposició contrària del govern perquè estava confiat amb la qüestió de confiança. Aquí hi havia una predisposició per part de l'oposició a votar que no. Ja havia una decisió prèviament presa, que em sembla legítima, però aquesta decisió ja existia. Aquesta decisió ja, ja existia. I per tant vam obrir aquest, aquest espai de diàleg amb tots els límits que pot tenir això. Encara eh, estem esperant que la senyora Sònia Recasens acudeixi a la cita que tenia amb el gerent municipal és veritat. Quan vam tenir la reunió amb Convergència i Unió, senyora Requesens, vam parlar, vam parlar de quina era l'opinió que teníeu sobre la proposta pressupostària, ja en aquell moment no hi estàveu, no hi estàveu d'acord, però nosaltres el que vam dir és el que podíem dir, és a dir, el govern, a partir d'aquí, està obert a rebre totes les propostes. Quan algun grup ens va fer una proposta concreta, com és el cas de Ciutadans, que efectivament ens va dir que li preocupava la política d'habitatge o que li preocupava la política d'ocupació, o Esquerra Republicana, que també va insistir-hi, no? quan va tocar algun tema de contingut, doncs en el tema d'habitatge, en el tema d'ocupació, doncs públicament el que vam dir és oferim tots els espais que siguin necessaris doncs, per enriquir aquestes polítiques, per millorar aquestes polítiques, en el convenciment de que la proposta que estem fent pot ser una proposta que no convença al 100% als grups de l'oposició, però que va en la línia de reforçar claríssimament el dret a l'habitatge, va en la línia clarament de reforçar doncs, les, les polítiques d'ocupació. S'ha insistit i han insistit alguns grups amb la qüestió, que és una qüestió, al meu parer, clarament falàs i que la podem discutir les vegades que sigui necessari de manera detinguda, sobre que aquests eh, pressupostos no són efectivament uns pressupostos socials, etc etc. L'únic fonament que jo he escoltat aquí és una nota que va sortir publicada al diari El Mundo i que feia menció doncs, a, a un informe concret. No? coneixem cada diari té tot el dret del món a tenir la seva línia eh, editorial. Coneixem, efectivament, quina és la línia editorial que té el Mundo en aquestes qüestions. Jo he llegit la nota i la nota, efectivament, parla de Barcelona. Però l'informe al que fa esment no parla de Barcelona. Per tant, jo no sé d'on ha sortit aquestes xifres quan és claríssim que aquest 2016 han crescut les polítiques socials un 15% respecte al pressupost del 2015 i un 20% eh, respecte a la proposta inicial del pressupost del 2015. No? Ho hem dit per activa i per passiva. Mai no s'havia produït un creixement tan intens del que és el capítol de serveis socials a l'Ajuntament de Barcelona. Esquerra ha argumentat fonamentalment que aquí no hi havia un principi de reciprocitat amb la Generalitat de Catalunya i que no s'havia donat compliment doncs, als, als, als pactes als que s'havia arribat. Jo, la veritat és que no sé de quina manera puc explicar no, l'estat en què es troben aquests pactes. La partida més important d'aquest pressupost són els 23 milions d'euros destinats a la línia 9 de metro a, per la Marina de Zona Franca. És la principal partida. L'Ajuntament de Barcelona, perquè vostè està parlant de lleialtat amb altres institucions, de, amb altres institucions del país, ha estat absolutament lleial en la seva relació amb la Generalitat, on precisament, i això ho ha criticat, ho han criticat algunes de les forces polítiques que estan aquí, que han dit que l'Ajuntament fa de banc de la Generalitat. Per què? Perquè efectivament en qüestions que són importants per la ciutadania i que són fonamentals per la ciutadania, l'Ajuntament de Barcelona s'ha compromès, ha avançat diners fins i tot perquè aquest pacte sigui impossible. Què farà, senyor Bosch, quan efectivament aquests pactes funcionin ara de manera immediata? Perquè vostè sap que aquests pactes, que estan molt avançats, al seu tancament depèn, depèn en aquest moment, són uns papers, són uns expedients que estan en mans de Conselleries d'Esquerra Republicana al Govern de la Generalitat. I, per tant, té la possibilitat d'accelerar això tot al màxim possible. Però jo crec que no es pot parlar d'incompliment d'aquests compromisos en cap cas. Ha esmentat també el tema de la famosa T15 i T16 i vostè sap que en les converses que vau tenir amb el gerent d'Economia es va fer una proposta concreta que incorporava les peticions d'Esquerra Republicana, fins i tot que incorporava la possibilitat d'aplicar eh, una inversió extra perquè poguessin haver-hi subvencions retractives per poder a, eh, cobrir precisament als joves que quedarien exclosos en el 2016 al 2017. Aquesta proposta es va posar sobre la taula, que era la que demanava Esquerra Republicana. Per tant, la voluntat de compliment i la lleialtat cap a, cap a les institucions de la Generalitat ha estat màxima. I per això jo li deia, l'entesa amb, amb les conselleries de la Generalitat, no? amb el conseller Comín, amb la consellera Bassa, amb el conseller, amb, amb, el, amb el director d'Immigracions, Oriol Amorós, i amb tantíssima d'altra gent, és, és absoluta. És absoluta.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 del govern de Junts pel Sí, del qual el seu partit forma part, no s'han fet. El govern de Junts pel Sí amb el govern del PP van rebutjar la possibilitat de regular els lloguers abusius, que seria un avenç importantíssim en la, en la, en la, en la garantia del dret a l'habitatge. Un gran avenç, seria un avenç importantíssim, ho van rebutjar. Jo no entro a jutjar-ho perquè jo governo i sé dels límits que té governar i de les contradiccions que això suposa, però el que demano és que es facin servir arguments que siguin congruents. Vostè m'ho plantejava en relació amb la CUP, no? Diu, a la CUP li esteu... No, no, jo entenc perfectament que la CUP nacional hagi decidit doncs, donar suport a aquesta, o a la tramitació inicial dels pressupostos de la Generalitat. I no hi entro. Aquí poden haver-hi arguments. El que dic és que els arguments que es fan servir això siguin arguments semblants als que es fan servir quan es jutja el, el pressupost de l'Ajuntament de Barcelona.